Bakaiku, Nafarroaren bihotzean kokatua, Aralar eta Urbasa mendikaten magalean, Gasteiz eta Iruña artean. Autobidea hartuta Bilbotik ordu batera eta Gasteiz zein Iruñatik ordu erdira dago. Emeretzigarren mende hasierako baserri eraberritua, gaur eguneko erosotasunera egokitua, biko iruko zein lauko logelak daude oeekin eta aukeran oatze edo literak ere bai. Bainu gela handita erosoak bakarkako dutxa taldagelekin. bertoko lehen mailako produktuekin eginiko sukaldaritza. Sukaldaria koro bertan bizi da. Ba, nire txako importantena da kalidadea. Oso importantea da nire txako ondo jatea. Eguneroko menua izaten da, eta baita postre bereziren bat ere. Etxarrin, altxasun, behiena hori, eh, hemengo produktua. Ikasturtean zehar ikasitakoa sakondu, zein ikas prozesuari izugarrizko aurrera kada emateko, aukera paregabea da bakaikuko barnetegia. Eguneroko eskoletan, ikasleak dituen utxuneak osatzeko, zein izkuntzeskak izun azterketa guztietarako jardunak eskaintzen ditugu. Horrez gain, Euskaraz hogeita lau orduz bizitzeko egonaldi apartak dira bakaikuko barnetegiak. barnetegia betxea urte osoan egoten da zabalik. Neguan e, asteburuak eta eguneko barnetegi txikiak izaten ditugu, eta gero ja behin aste santuan e, barnetegi luzeagoak izaten dira, udan ekainetik hasita irailera artea. helduak zein gazteak etortzen dira eta batez ere eh, euskara ikastera datoz, horretara datoz edo dakitena praktikan jartzera, baina horrez gain eh, azterketa prestatzen ditugu, abeko perfilak edo horretarako goizean trebetasuna lantzen ditugu klasetan, gero txangoak, e, eta erterak eta alako gozak egiten ditugu, tailerrak eta alako gozak egiten ditugu. Hey, what's the front Hizkuntza eginez ikasten delako, esaten dena egitea da ikasteko bide naturalena eta eraginkorrena. Horregatik tailerrak eskaintzen dizkiegu ikasleei. Besteak beste, sukaldaritza tailerra, blogari tailerra eta dantza tailerra. Ematen dugu goizean sei urduko klase eta bueno, baskatuta gero normalki egiten dugu ba tailer batzuk eta dantzako tailerrak ba, egiten dugu ba, gero eh, herriko jaietan eta hori ba, lagunekin etzea inguru ederrean kokaturik dagoen eskero, txango eta irteeratan txoko politu gari ezagutzen dituzte ikasleek. Normalean goizero egoten gara klasean eta ikasten duguna gero arratsaldean praktikatzen dugu, pues, txango batean edo lendabiziko egunean joan ginen e, eh, ure derrea ezagutzera eta gero pilatozen balkoia, bueno, urbasa eta sakana orokorrean. Euskara ikastea euskararen herria ezagutzea delako, bertora gonbidatzen ditugu idazle, kantari, bertsolari zein interesgarri iristen diogun inguruko lagunen bat e, kontzertu, itzaldi, bueno, alako zerbait eh, egitera etorri naiz, eta normalean eh, eurek ere eskartzen dute, ez? Pixka bat ikaste horretatik, ba, liburuetatik eta ateratzea, eta, eta ikustea hori beste esparro batzuk, eta esatzen dira nahiko ere horrekin, etor zaitez Gabriel Aresti Euskaltegiaren barnetegira. Ondo pasatzeaz gain, Euskara ikasiko duzueta.